più, che problema. Sessione vai, Sarà che? Kāds izdomāja tādu jau? Kā? Uz Londonu. Es dabūju uzzināt, ka Jākups bija sākākais darbinieks. Kā es varu pasādāt? Viņam ir draugs, kam e, tā kafejnīca piedara. Un pēc tam, ja man darbs ies labi, tad būtu paņemt pāri to kafejnīcu. Es ar Jāku. Ļauj uzzināt. Londonu. Uhum. Vamos buscar fugir, só. Se você Jūs par tevi vēl taisīt. Tu prasmies, tu prasmies, tas ir ļoti bīstami, tas, ko tu mums dari. Es tur būšu tikai divas nedēļas, es nebūšu vairāk. Kāpēc viņš var arī šeit uztaisīt, viņš tā jau nav jābūt uz Londonu? Viņam tur atdīra arī. Dzīvo. Tas jau nav. vispār nevar sanākt. Tad saprot, kas angļu valodā, lai tas ir ļoti smagi. Tomēr viņa priekš šeit tevis nekur valodas. Ne? Es blokķā vairs nesēdu, nestāvēšu kasē. Cepšu, balkošu, darīšu visu kaut ko. Tieši tas, kas man patīk. Tu tur arī šeit. Kāpēc tu šeit nepārtiek? Ten grób to jest dowód. Pa je smutnejší, než hotová byla. Regulně brahma. Já jo. Ho, bajek, naprawdę. To nie patrz, patrzaj. To jest Facebooka. Facebooka. klausās domā. Gabriels? Mhm. Mm jā, jā, viņš ļoti mīlēsim. Viņa to var uzticēties simtprocentīgi. Mhm. Mm mhm. Viņš ir baigālā poskušērī. Kas tas tāds ir? Poskušērī. Nu, bet Gabriels. Gabriels tas ir? Viņš ir labi. Nu, būtu forši, ja viņš apbrauc. Būtu forši satikt viņu. Mm. Parunāties. Šitā viņš izskatās tagad. Jo viņš taigā. Mm. Man šķiet, tas viņam jau mārpusē darbā tieši. Uzvan viņam pēc tam, ka paēdīs. Paprasēm, viņš viņam nebrauc jau. You're on a telltale Hmm. Yeah.